What Eu gastei... Seis tiros? Ela veio no sexto tiro? Ok. Let's go! What the fuck? Ah. O que? Ok. Ok. <laughs> Eu não tô acreditando até agora, velho. Is it time for me to join you? It's time to pull the trigger. Silly churl, Billy churl, silly Billy Hilly churl. Woo! Silly churl, Billy churl, silly Billy. Yeah, this is... Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy. I never imagined that, that I... Silly churl, Billy churl, silly Billy hilly churl. Ooh. If I reach my full... live. you のお兄さんが病気になった。 ヒルチャールのお兄さんヒルチャールのお兄さんが病気になったヒルチャールのお兄さんが看病して な綺麗にしな終わりですかかれ の時間です五奥義どの目が出るかねヒルチャールのお兄さんが。 <laughs> 病気になったイルチャールやばにしま歌よ錦と終わりね isn't it? Perfectly balanced, as all things should be.